Burası Seul'un göbeği. Bu gördüğünüzde Samuray mı? Yok, samuray değil. Ne? Şimdi şurada gördüğünüz e, heykel e, Joseon döneminde Evet. E, bizim kahramanımız yani Lozan hangi yani Lozan buradan çok mu ee, e, Lozan diye yani bir, şey, şey vardı ya Cumhuriyet'in önceki Öyle, kraliyet. Tamam. Ee, Japonya bizi saldırıyor. Adam e, e, kral ona inanmıyor işte hapsediyor ona şey ceza veriyor falan. Ona rağmen adam sadece kendi ülkeyi korumak için yine de savaşı çıkıyor. 13 tane gemiyle 300 330 tane Japon gemiyi yıkıyor. Kazanıyor. Bizim Boğazan. kahraman evet. Aa, ismi ne? Yi Sun Shin. Yi Sun Shin. Yi Sun Shin. Yani gerçekten yemin ediyorum o adam olmazsaydı şimdiki Kore yok. Kore olmayacak. Bu kadar önemli bir iş. Evet. Aslında Kurtuluş Savaşı gibi bir şey. Yusuf Çin'le ilgili filminiz var mı? Film var. Admiral mıydı? Ben size Türkçe altı yazdı onu göndereyim. Aa, harikasın. İzleriz burada mükemmel. Bakın arkadaşlar film izleyeceğiz beraber. Evet. Lee Sun Shin. Lee Sun Shin evet. Lee Sun Shin. Çok Bu, bu ülkenin kahramanı Evet. arkadaşlar işte. Her ülkenin güzel kahramanları var. Şimdi yürü yürürken de anlatacağım. Evet. Şimdi şurada eee İsun işin var. Üçümüz <laughs> nasıl halimiz ya? Halimiz rezalet. kamera var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Tamam. İyi işine geldik. Sonra şöyle geçelim, şu şöyle kaldırma geçelim. biz biz araba çarpacağız. araba çarpacağız. Manzaraya bakalım. Şimdi geçiyoruz. Anlatmaya başlayabilirsin dostum. Fotoğraf makinesini ben boynuma alsın da. Yoksa hakikaten bulunmaz müret şeklinde dönüşmeye başladı. Ee, şurası Sejong ım, kültür merkezi diyebilirim. Şurası o, kültür he? merkezi. Yani burada acayip konserler, monserler oluyor. Çok güzel bir e, şahane bir yer. Konser yani salonu. Şey... Arkaya dönelim ve şöyle Oo. İsınş'ın adamı. Aa. Evet, Anlatacakları ne zaman başlayacaksın? Şimdi başlıyoruz. Sejong, Kral Sejong. Kral Sejong. Kral Sejong Kore harflerini yapan kişi. Evet. Mavi çatıyı gör, görüyor musunuz mavi evet, olan? Karşıda. O şimdiki Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yer. Cumhurbaşkanı hani biz e, Mavi Saray diyoruz hani sizinki Aksaray gibi. Evet. Bize Mavi Saray diyoruz. Hatta şimdi şöyle. Bunun niye bu dağın önünde? Hani hem Cumhurbaşkanı'nın ve hem de e, adı nedir? Kralın. Şey niye niye bu bölgede yapmışlar? Niye yapmışlar? Konfüçyüs'ün eğitim e, Joseon döneminde hem dini hem kültür olarak alınmıştır de, demiştim. Şimdi Besanimsu diye bir e, yer şey var. Hani hangi yer güzel, hangi yer kötü. Aha. Böyle enerji olarak. Enerji. En enerjik yeri burası mı? En yüksek Aynen. enerji. Hani hem ha. benim arkamda bir yüksek dağ olsun. Dağ olsun. Benim önümde de bir nehir aksın. Aa nehir nerede? Nehir de şurada hemen. Burası da nehir. Hı? yer enerjisi olarak en güzel yer diyor. <laughs> Enerjiye değer verilmiş yani. Evet. Böyle bir semboller çok önemli ya. Burada. Evet. Benim anladığım yani sembolik şeyler. Evet. Dağın önünde olsun falan çok güzel. Ya meydan Onun için- bence muhteşem bir meydan ya. Çok Muhteşem, çok Ben- güzel. ya Taksim'e böyle bir şey yakışır. Şimdi Şunları anlatayım size. Bu Kral Sezon Sejong zamanında e, yaratılan bir bilim aletleri. Bu da dünya hani evrensel bir şey, şey e, nasıl anlatayım? Uzaylıları. Aha. Dünyanın dünyanın Dünya etrafı. Etrafı Hı? gösterdiği değil mi? Gösteriyor. Şu. Hı hı. Bu da ne kadar yağmur yağmış Aa! onu ölçüyor bu. Yağmur yağma, yağmur yağma ölçme aleti. Evet. Hani bu mevsimde bu kadar yağıyor. Hani onu ölçüyor bundan. Hangi mevsimde ne kadar yağıyor bunları ölçüyorlar arkadaşlar. İsim Çık Ugi. Ne? Çık Ugi. Çık Ugi. ölçüyor yağmuru. Alet. <laughs> tamam buralarda. Bu da çok ilginç bir şey. Bu güneş saati. Ha güneş saati. Güneş saati. Ha güneş saati. Yani Sunda. Sanda hem mevsimleri anlatıyor hem de ee, saatleri belirtiyor. Acaba güneşin gölgesi buradan çizgi olarak böyle böyle mi? Evet. Mi? Evet. Hun, Hunminjeongum diye hani geçiyor. Aa, yani şurada okusam eski Kore'de şimdi şöyle. Şimdiki sizinle aynı şekilde soldan ay yok yok. Soldan sağa yazıyoruz şöyle. Ama eski Korece şöyle. Hem yukarıda başlıyor aşağı doğru Hem de Arapça gibi sağdan sola gidiyor. Şöyle okunuyor şöyle. Ha, eski Şöyle. Korece nereden dönüyor ki? Buradan başlıyor, sağdan dönüyor. Ama dikey şekilde. Dikey şekilde. Buradan başlıyor Aynen. böyle. Yani bu bir kelime. Yok yok. Aşağı. Aşağı aşağı, doğru. Hı hı. Aa evet. 시- 나란 말씀이 둥기게 달아 마- 문자와로서 사마띠 아니할리 hani bu demek bizim dilimiz harfimiz dil ve yazılış farklı olduğu için halklar hiçbir şey bilmiyor. Parklar da artık öğrensin. Hmm. Ne zaman e, çift çiftlik için mesela ne zaman başlıyorsun, suyu ne kadar ekliyorsun, hani ne zaman bitiriyorsun bunları diliyle yazıyla öğrensin. Ondan önce yazı ve dil yok mu? Yok. Tamam. Ee, yazıyı Kore dilinin yazısını geliştiriyorlar. İlk başta sağdan yazılıyor. Sağdan evet. dikey şekilde. Herhalde daha sonraki dönemde de soldan başlayıp ya şu anki halinde soldan normal yazılıyor Evet. ama bu yazı diliyle. Dil Evet. aynı. Aynı. Niye? Niye Ee, üst düzeyde olan insanlar hep Çince kullanıyorlardı. Ha, o dönemde Çince kullanılıyor. O güzel. Evet. Dolayısıyla okuyanlar, okuyabilen yani parası olanlar e, okuyabiliyor, işte öğrenebiliyor ama halkları öğrenmez. Öğrenemiyordu. Bundan sonra bütün her şeyi öğret. Okullar mı kuruluyor ondan sonra? Ne oluyor? Ee, ondan sonra işte e, kitap basılıyor, kitap yayılıyor. Kitaplar basılıyor. Yüzyılında Ha şey. Ne olmuş 1900 yılında? Han Nehri vardı ya orada e, metro köprüsü tamamlandı. Ha, yapılan şeyleri. Şimdi İnsa Dong'a geldik. İnsa demek özel ismi. Dong demek de mahalle demek. İnsa mahallesi bir... Şimdi cadde başlıyor. Ho ho. Burada kartlar satıyorlar. Aa, 7 bin, 5 bin. 7 dolar, 5 dolar. Evet. Güzel ama şunlar çok güzel sandalye. Baksanıza arkadaşlar süper. Burada çok fazla ilgili Hediyelikleri milyoncu, Kore'de milyoncu geziyoruz. satıyor. Hep 3,5-5. Çok güzel bir yer. Çok eğlenceli. İnsanlar böyle hambokla giy giyip geziyorlar. Bütün çubuk mubuk falan satıyor. Ee, kalemler de satıyor. Ahşapla yapılan kaşık, çubuk, işte anahtarlık, tişört, çanta. O kitap ayrıca. Evet. Ama çok güzel. Çok güzel bir şey. Cüzdanları, kure gelenekse içki, bardaklar falan, ziller. Bayraklar da satıyor. Sigara, geleneksel sigara, bıçak. Satın aldım Aldın mı? Aa, güzel. Test etmek için aldım zaten. işte. Neymiş yok ben çocuğumu alacağım. Sabırla bekliyorum. Telefonum olsaydı çoktan almıştım. Çünkü kredi kartına para aktarmam lazım. Ha. Burası tapınak değil mi? Gong. He gong gibi böyle büyük. Ses. Gördüm şimdi. Ha? Çam var. Gong gibi bir şey. Gong, evet, Onu biz e, yeni yıl başında herkes buraya geliyorlar. Evet. Sonra bu zi, o gongu Vuruyor. 33 kere vuruyor. Sebep? Hmm. Şimdi diyor ki burada eski hani gerçek geleneksel olan gom 1468 yılından yapıl yılında yapılı. İlk önce burası ha şeymiş. Budist tapınağı. Ondan sonra Japon saldırısı bittikten sonra 1619 yılı buraya e, yerleştirilmiş ve parklara gece geldiğini ve hem de <laughs> ee? şafak vakti. Hem sabah hem gece Onları anlatma, bildirmek için yapılmış. o Japon işgal zamanında da Evet. bu artık çalın çalınmak yasaklanmış. Ondan sonra Demek çok eski bir şey evet kurtulduktan sonra da e, onu kutlamak için tekrar şey. Ee, tekrar çalınmaya başlamış. Şimdi bunlar e, diye bir kralın hani gösteri yürüyüşü şeyleri yapan. Hani gördüğünüz gibi böyle e, davulları çalıyor. Hem de ellerinde. Bunlar bizim mehter merasip takımda benziyor. Ceddin neden Nezrin baba Nezrin baba Ankara havası söyledi Mehter Marşı söyledim vallahi Ya var ya çek sen nasıl bir adamsın ya ya ee, kapalı olan kadınlar. Nerede gördün kapalı kadınları? Üste gezenler. Aptal. Aa, niye öyle? Şey, ee, Kore'de eskide kadınlar da e, üst, üstünü evet örtüp geziyordu. Bu dini bir hareket mi yoksa daha farklı bir şey Yani aslında kültür bir şey ama Konfüçyüs'ün eğitimi hem dini hem kültür olarak alındığı Bir şey soracağım. Eski dönemlerde mesela Japon kadınları hani bizim bildiğimiz geyşalık diye bir şey vardı. Ha, geisha. Kadınlar kötü durumdalardı. Hani evet. yani fahişelik yaparak hayatlarını kazanıyor. Hı. Kore'de benzer şeyler var mıydı? Yani kadınlar aşağılanır mıydı? Açıkçası Kore'de Giseng diye Giseng diye bir grup vardı. Ama onlar gerçek anlam olarak sanatçılar. Hem şarkı söylüyor hem Aha. e, enstrüman çal- çalıyor. Giseng. <laughs> giseng. Ama öyle giseng şimdi o kadar e, Japonlar işgal ederken evet. kötülemiş, aşağılamış ki Gizen hem şimdi e, gençlere gizen dersek ayıp olur. Çünkü hani hem böyle adamların yanında içki veren işte birlikte olan öyle geliyor ama asıl gizen demek sanatçı demek. Ama o işgal zamanında Değişmiş. evet onu hani aşağılamış. Eski dönemde kadınlar genel olarak kadınlar kadın yaşayışı nasıldı Kore'de? Özgürler miydi yoksa daha kapalı buradaki gibi böyle kafalar kapalı geziyorlardı? Ee, aslında daha eski zamana göre daha kapalı. Çange Nehir. Karşıdan karşıya geçme olayına bayıldım yani. Ee, evet. Ee, İnanılmaz güzel gerçekten. Rüya gibi. Uh. Evet. <laughs> Şimdi burası belediye binasının önü. Alanları. Alanlar kocaman. Kocaman. Buralarda konser falan da oluyor. Bu alanlarda sergiler de oluyor. Ha burayı artık şey yapmışlar. Eski binayı kütüphane yaptırmış. Şey e, e, eski kurulan belediye binası Japonya şey, döneminde kütüphane olarak kullanılıyor şurada şu anda. Bu an şu an biz neresindeyiz? Şimdi tam e, burası Şiçang deniyor.